Haha, du bist nicht in Smash. Ich glaube, das kann man so lassen. <laughs> Fick dich. ja, und auch nicht. Das ist seine Reaktion. Oh. Uh, Deluxe. Das ist total deluxig. <laughs> Was machen wir hier? Ich glaube, das lade ich wirklich hoch. Wir machen gerade eine Phase durch, die <laughs> fragwürdig ist. Schau doch, wie er weint und wie abgehackt seine Beine sind. Ist so. Wird gefoltert. Ich meine, schau, dir, schau mal, der ist hier gar nicht drin, der weint jetzt hier. <laughs> <laughs> oh Aber zeig mal den Rahmen, den wir extra für das Projekt vorbereitet haben. Oh. Ah, warte, nein, nein, nein, ich hab doch... Ist noch nicht ganz fertig. Ähm, hallo. Ja, man sieht es, Mario Kart DS Deluxe. Ähm, <laughs> ja. Ja, auf beiden Bildschirmen ist übrigens dasselbe Gameplay. Oh. Ups. <laughs> ähm, das ist nicht so, wie es sein sollte. Das ist übrigens äh, unser erstes Let's Play, deswegen erwartet nicht viel. <laughs> <laughs> es, ist, es ist okay. Wir, wir sind noch blutige Anfänger. Und sind traurig, dass äh, Waluigi nicht. Naja, Warte, ich kümmere mich doch, dass er wieder, wieder ähm, Das war ein bisschen falsch. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht in der Aufnahme. Ob man all den Kram auch sieht. Ich denke mal nicht. Doch, müsste man eigentlich. Ah. Hoffe ich. Sonst ist es noch weirder als sonst. <laughs> Ganz ehrlich, so sollte man Animationsvideos machen. <laughs> Aber so richtig billig. Ja, vielen Dank für unseren ersten Part, Leute. Danke, dass ihr dabei wart und gebt bitte ein Like darauf. Es ist echt wichtig. <laughs> Wir sind neue Anfänger, blutige Anfänger. Wenn ihr, wenn ihr wollt, dass äh, Waluigi nicht mehr weint, dann äh, like das Video. Ja, und, ja. Und, und seid böse auf ihn hier, weil schaut ihn euch an. Ähm, Jede Träne von Waluigi ist ein Like. <laughs> <laughs> das ist so. Äh, <laughs> schaut, wie er weint und seinen total tollen Schnäuzer zieht. Und er, er lacht ihn aus. <laughs> ich find's einfach super. Ja, man spürt die Emotion von Ridley, wie er ihn auslacht. Auf jeden Fall. <laughs> oh Mann, ich habe leider keine, keine traurige Musik noch irgendwie eingestellt, sonst würde ich jetzt noch traurige Musik laufen lassen. Wobei. Das kannst du im Nachhinein. Warte. Glaube ich. Ich, ich habe eine super Idee kann man doch alles jetzt noch live machen. Ja. Ähm, ähm, ähm. Traurige Musik auf YouTube. oh ne, ich sollte es vielleicht lieber lassen, Aggregation Strike. <laughs> Schade, sonst hätte ich das traurige Musik das, reingepackt. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch noch weiter Videos machen. Ja, wir sind noch ganz blutige Anfänger. Bitte gebt uns einen Like. Damit wir weiter motiviert sind und, und, und, und, und gute Videos machen und ähm, ja. Weil Luigi ist der Beste. Wir erstellen übrigens auch Grafiken. <laughs> Was hältst du davon, dass Waluigi in Smash nicht ist? Ich finde das ziemlich traurig. <laughs> Das ist nur eine ja. <laughs> Das wird das beste Video, was ich jemals hochgeladen habe. Das hoffe ich doch. Autsch. Ciao, so Leute. Ciao, Leute.